мамыш мырзаның мамыш мырзаның геркулес есімді аты мініп жоғарғы мәреге бір өгіз сегіз серке салымға асқар оңғарбаев шабандоз тастады қадірменді ағайын барып аласыздар бір автомашина келіп аласыздар бір автомашина қадірменді ағайынмын әрекетіңді жаса өгіз өлді. төменгі мәреге керемет бетін фарлардың егесі айтулы бегі, алғи қарағанды қанат мырзаның жаңа тұман есімді тұлпары берін. баруын жетісайдан келген жетісайдан келген алмасбек бура шабандастасы ағайын жоғарғы мәреге тамаша тамаша сәйгүліктердің егесі мамыш мырзаның геркулес есімді аты білін жоғарғы мәреге Қазақстан Республикасына белгілі ердәулет жоғарғы мәреге Асқар Оңғарбаев шабуылдос тастады Ердәулет Кешмір, Ердәулет бауырымызды атаған тоғыз ағайын келді. Ердәулет, Ердәулет келсе. Міне Ералы бауырымыз тіккен тоғыз, бағана біз мына. Мамир, Әнуар Қажыұлы ералы мырза бес жүз мың теңге үш тоғыз бір автомашина тіккен ағайын осылай ағайындар ералы бауырымыздың тіккен автомашинасына көрсе ораз айтулатбегі кереметті тұлпарлардың егесі қаракөсе ораз мырзаның шалқұйрық есімді атымен баруын жетісайдан келген бөбек әкеміздің баласы серік Шабандос автомашина 099